Ah. na tayo ha. Gaya ko ako ha. Okay. Yeah. Dumating. Dumating ang gabi. Ang gabi. Kasama. Kasama. Ang banid. Ang banid. Ng mga tala. Ng mga tala. Tingnan mo dito. At ang buwang pila lampara ang buwang kilalanggara? Langgara. At ang buwang? Buwang. Kilalanggara.